Mm-hmm. síndic de Molins, en primer lloc, estava a càrrec de l'associació de veïns. Va passar una temporada i semblava que no estava del tot dinamitzat o no com havia d'estar i aleshores el va passar a càrrec de la Tecnoescola, que és el, eh, un projecte de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró i que té com a objectiu introduir en el món laboral un col·lectiu de joves entre 16 i 24 anys Eh, aleshores, aquests, eh, aquests joves que eh, feien de dinamitzadors en pràctiques aquí a l'Òmnia. A partir d'allà ja el va agafar l'Ajuntament. Uh mhm. -huh. I a Mataró doncs, hi ha dos punts d'Òmnia que estan ubicats als centres cívics, el de, el de Molins i el de Cerdanyola. Sí, sí, la majoria d'activitats les fem conjuntes. El que és el projecte Més Òmnia, la, la guia turística, l'Òmnia al Forn i el Vol Òmnia fem conjunt. a la sala, que venen nens a partir dels 12 anys i venen a fer els seus deures, a, a buscar informació, a connectar-se al Messenger una estona. Després fem cursos d'informàtica bàsica, en el que es treballa que és el sistema operatiu, eh, el sistema operatiu, el processador de textos, internet, el correu electrònic... Després hi ha el projecte, Mes, el projecte Mesòmnia, que és eh, el Bolòmnia, que són els mateixos usuaris que ja han participat en tots els cursos de formació, que clar, ja no els podem oferir més cursos, i ja ells mateixos fan de, de formadors. El projecte la guia turística, que, és, que sortim per Mataró a fer una volta i a conèixer llocs interessants, monuments, a fer fotos, vídeos per poder treballar posteriorment amb el treball, amb el material, perdona, i l'Omni al Forn, que van sorgir també els mateixos usuaris, de poder eh, posar en pràctica una recepta de cuina que estàvem escrivint en el processador de textos i bueno, és allà que estem compartint els coneixements culinaris, cada dia cuina una persona diferent i n'aprenem tots, tots participem, no és una escola de cuina, vull dir que no està el cuiner ensenyant ara una mica de sala de no sé quants grams, de no sé què, no, sinó que estem tots participant i tots posem la mà per poder fer les receptes. I després treballar amb el material també. Estem fent un llibre de receptes. pilvant all nens de 12 anys fins a jubilats, de tots els sexes, totes les edats, totes les races. Bueno, pues poco a poco fui relacionándome y bueno, me explicaban un poco cómo iba y además el olorcito, el olfato, el buen comer que te gusta y bueno, pruebas platos diferentes que, que está muy bien. Y además que siempre salen muy bien, ¿eh? Sí, a mí me convencieron las profesoras. Yo soy de, de y me dijeron que viniese aquí y como a mí me gusta todo esto, pues aquí estoy. Pero, pero tú cuando pasaste La primera vez. Pues yo todavía... ¿eh? Yo abrí el curso, ¿eh? Yo todavía tengo que cocinar, todo se ha dicho. Pues el año pasado, bueno, ya empecé con, con lo de informática, ¿no? Y ya me fui enterando de que hacían más cosas y, me ha hecho mucha ilusión apuntarme para, sobre todo para estar con todos, porque son majísimos. La profesora es un 10, porque ya es lo máximo que se da. continuar de moment la mateixa línia de treball perquè hi ha molta llista d'espera, eh, oferir més cursos per poder eh, liquidar aquesta llista d'espera que no s'acabarà mai, però bueno, per poder disminuir-la. És que estic molt contenta, que m'ho passo teta i que, alhora que, que treballo i que és una tasca que t'enriqueix molt i que vull continuar amb el projecte i tant. Eh,